Bonjour, je suis Anne, votre animatrice polyvalente fitness. On va faire ensemble un petit échauffement rapide que vous pourrez reproduire tous les matins chez vous, dans votre salon ou dans votre jardin, afin de commencer la journée dans de bonnes conditions. C'est parti, on y va ensemble Allez, c'est parti pour l'échauffement. prend une grande inspiration, on tire sur la colonne au maximum. On relâche les bras et on va partir tranquillement en pied-point. Donc on tape les pointes des pieds derrière, main au niveau des hanches. On fléchit un petit peu plus sur les cuisses pour commencer à échauffer les quadriceps. Et là, on va venir amener une main devant à chaque fois en alternant droite et gauche. Toujours en tapant avec la pointe des pieds derrière. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hein, on va faire exactement la même chose, mais on va amener les mains en direction du ciel. Tirer sur la colonne. On commence à contracter un petit peu les abdominaux. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reprend les échauffements des cuisses. Ici, on va passer en talons-fesses. Donc, on amène bien les talons en direction des fessiers. Le dos bien droit. On contracte les abdos. Les coudes le long du corps. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va faire la même chose mais là en montée de genou. On amène le coude en direction du genou opposé. Toujours les abdos bien contractés. Le dos bien droit. Et on continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va rester ici. On appuie sur le pied droit et on va venir monter juste les genoux à hauteur de hanche. Toujours le dos bien droit. On Resserrez bien les omoplates sur l'arrière. Et on sourit à la vie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On appuie sur la jambe gauche. Toujours les coudes le long du corps, comme si vous couriez. Le dos droit, resserrez les omoplates. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient en step touch. Step touch, main au niveau des hanches, on relâche les cuisses, marchez, reprenez une dernière grande inspiration, tirez sur la colonne, relâchez. Et voilà, c'est terminé pour l'échauffement. Bonne journée à tous.